estamos aqui hoje, o meu, meu aniversário, gente, hoje aqui tá um monte de gente daqui. Eu vou gravar a mesa lá como que tá e depois como que vai ficar, depois eu vou ficar com então, então vamos lá. Então é, olha o James aqui, Rafael e não vou mostrar o bolo agora Tem muita pessoa ali. Olha o Os dois aqui brigando. vole que o mames. close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading dance through the highways Till my shadow turns to sun rays And on through the highways. Tem que pegar ele. Vai terminar a vela. Agora é, acaba o gás e é vestido. Ai, tia, tá Parabéns! Parabéns. Parabéns. Parabéns.